повезло, повезло. Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я Ой. Ай, меня снайпнули в полете! О май Пожили и хватит. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь Sir James Cameron.